اوه آریا خان حالا از من سو استفاده میکنی نه خدا بکنی بزرگ با اینجوری نیست که تو <laughs> سلام بچه ها حالتون چطور خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه از چنل ترولند ترولند یعنی مثلا ما هم با کلاسیم دیگه میدونی چیه ترولند درستشه ترولند نه چولند انگلیسی باشیم <laughs> چه بیا پایین نگو سرمون درد امروز قرار نیست زیاد حرف بزنم قراره بدیم قسمت دوم بازی مرکب و با هم دیگه تماشا کنیم بودم وقتی قسمت اولی یک کلیپ خوب میشه بنده سای میکنم که قسمت دومش رو هم برای دوستان عزیز بسازم از این رو چون قسمت اول بازخورد فوقالعاده ای داشت من پشمام ریخته بود راموسن دمتون گرم اگه قسمت اول رو تا به حال ندیدید لینکشو اینجا اینجا اینجا میذارم پایین تو description هم نوشتم اونجا هم میتونید نگاه کنید همونطور که در ابتدای کلیپ دیدید قسمت دوم یه فرق اساسی با قسمت اول داره قسمت دوم بازی مرکب با حضور اساتید بزرگ یوتیوب فارسی یعنی آریا کیوکسر یو و فرشاد سایلنت واتس گوین اون بچه من راست میگه بزرگوارم هست اینو یادم رفت ببخشید تکرار نشه پس سریع بریم سراغ کلیپو وقت رو تلف نکنیم قبل از اینکه بریم کلیپو ببینیم اگه کلیپو دیدید و خوشتون اومد و حال کردید همون حرفای تکراری بقیه لایک کنید sub کنید کامنت بذارید فوش بدید ناسزا نه اینا نه ببخشید کلا نظر بدید دیگه خالی نمونه دمتون گرم بریم کلیپو ببینیم یک دو سه let's گو چی؟ بازم که این خراب شده مگه خواب نبود ها؟ آریا کیوکسر؟ چی؟ فرشاد سایلنت؟ شما اینجا چی کار میکنید؟ Yo Guys به چخ رفتیم که What's گوینم بچه ها حالتون چطور خوش اومدید به یه بازی خبره چی میگی آخه تو مردک اینجا که اتاقت نیست هر لحظه ممکنه به فاک بریم چی؟ این که قسمت بیش برد چرا بازم اینجا اینجا چه غلطی میکنم بازم که اینجا توف به این زندگی بابا های های های های های های های های چی میگی های فارسی بنال ببینم چه مرگته آه چیز منظورم اینه که دیگه همتون چراغ سبز و چراغ قرمز و بلدین پس من دیگه توضیحی نمیدم خودتون زودتر بازی رو شروع کنید رئیس منتظره توف تو این زندگی بابا من هنوز عروسی جعفر رو ندیدم زوده بمیرم یعنی چی آقا قبول نیست به اون چجوری داره میره بابا معلومه دیگه بزرگوار اون اسمش فرشا سایلنته خیلی بی صدا و بدون توجه همه جا میتونه بره اگه از اون جنازه من رد چه؟ عمره نگه بذارم بره فکر کرده میتونی تقلب کنی ها <laughs> میخوای همینجا کارتو تموم کنم تو رو خدا دیگه واسه من نقشه نکشی خواهش میکنم غلط کردم همه دارایی مال تو ای بزرگوار آه. شرط میبندم نمیتونی منو از زمین حتی بلند کنی <laughs> چرا نمیتونم بابا <laughs> عمرن اگه بتونی زیاد حرف بزنی قبل از اینا خودم میکشمت اگه راست میگی منو پرت کن ببینم زورت میرسه دیدی زورشو نداری دیدی من زورم نمیرسه Hura! یوگا چی؟ دمت بار نجاتم هم دادی چی؟ تو از سادگی و صداقت من سو استفاده کردی اب نداره تو هم میتونی بیای دستم بهت برسه تیکت تیکت میکنم منتظر باش ای بابا فقط سی ثانیه مونده چکار کنم ها یه یا برادر عزیزم بیا تو رو مثل آریا پرت کنم نمیخوام خان داداش تو همیشه سرم شیره میمالی آه چی؟ شیره چیه بابا؟ من نمیخوام نسل مرحوم پدرم یعقوب استراخچی منقرض بشه یکیمون باید زنده بمونه واقعا خان داداش این محبت تو هرگز فراموش نمیکنم جعفر رو هم زیر پروبان خودم میگیرم و بزرگش میکنم <laughs> بس دیگه فیلم هندیش نکن وقت نداریم بیا اینجا خدادش من آمادم چی؟ چی کار داری میکنی؟ منو ببخش من نمیذارم دست خاندان استرچی با بی بخاری مثل تو ادامه پیدا کنه من باید زنده بمونم نه تو منو بله، ببخش <laughs> آمان میدونستم نباید بهت اعتماد میکردم آریا خان حالا از من سو استفاده میکنی نه خدا بکنی بزرگ با اینجوری نیست که تو حالا فاصله بگیر وگرنه میکشم وجدام الزهر مرأسك معدن خب خب خب بیا بیا بیا بیا یکم دیگه مونده آره همینجوری نه نه نه نه نه اونور نه برو سمت چپ میگم برو سمت چپ خب خب چپ این وره دیگه چپ خب خب بیا سمت راست آره بیا راست آها آه چی کار میکنی بزرگوار خیلی سنگینی لام نمیتونم نگهت دارم برو بابا حضورت نمیرسه وگرنه من 134 کیلو بیشتر نیستم بیا این ورتر بابا حرف نزن یکم مونده بزرگوار بیا بی خیال شو بابا چی میگی فرشاد این پول زندگی بونو زیر رو میکنه یکم دیگه مونده بیا بیا بیا, بیا. خوب خوب گرفتمش نگردار نگردار آه آه خب پولدار شدیم رفت ها ها یعنی پولدار شدم پولدار شدی؟ پس ما چی؟ اینم سهم شما بچه ها دمتون گرم یعنی خدافز خب، بابا پاشو پولا رو برد بودو